Köszönjük szépen. Jó, de hát az a baj, hogy a szállító, amikor meghozta az árut, eléggé sérültek voltak a téglák, így még egyszer vissza kellett küldeni, utána pedig azt mondta, hogy Erlénomat kedveznék nekünk, mert hogy csak egyszerű szállításnál kapunk kedvezményt. Gondolom ez elég de viszont, de viszont ugyanazt az árat kérjük vissza, szóval... Kellett fizetni? Hát... És időt vett igénybe. Ugye? Hát igen, de ez majd úgyis jön ez Kérném a számlát. A szám fogom annyiba hagyni. Hát az nem megengedhető a cégünk.